थोड़ा सा अटपटा सवाल कर लिया है हुक्का पर टैक्स लगता है कि नहीं लगता सेस टैक्स लगता है कि नहीं लगता जीएसटी तो लगता है लेकिन सेस टैक्स किस तरीके से लगाते हैं हम हुक्का के ऊपर हुक्का आपने नाम सुना होगा हुक्का ठीक है तो उस पर पूछा गया है कि सेस टैक्स कितना अप्लाई होता है ठीक है तो हुक्का के ऊपर जो सेस टैक्स अप्लाई होता है उसको देख लेते हैं तो यहां पर आते हैं एंट्री पास करने के लिए तो ये आ गए हम अब बाउचर में चलते हैं और अब मान लीजिए परचेज कर रहे हैं तो कितना परसेंट सेस टैक्स अप्लाई होगा हुक्का के ऊपर वो देख लेते हैं तो पहले F2 प्रेस करके डेट चेंज कर लेता हूं यहां पे कर देता हूं 1 9 2020 ये डेट डाल दिया हमने एंटर प्रेस किया और अब यहाँ पे एक नौ दो हजार बीस यहाँ पर भी कर देता हूँ तो ये हो गया एंटर प्रेस किया अब यहाँ पर आएंगे तो कोई भी एक क्रेडिटर पार्टी ले लेते हैं एंटर प्रेस करता हूँ और एंटर प्रेस करके नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे आते हैं यहाँ पर परचेज अकाउंट का लेजर आ जाएगा हुक्का की बात कर रहे थे हम तो ये हुक्का हो गया और यहाँ पर एंटर प्रेस किया नीचे आए नीचे आए नीचे आए नहीं है आइटम बना होगा ठीक है तो ये देखिए आइटम ये आ गया एंटर प्रेस किया यहाँ पर हम वाई प्रेस करेंगे और यहाँ पर सेस टैक्स अप्लाई करेंगे ठीक है तो यहां पर पहले एप्लीकेबल पर जाकर के एंटर प्रेस करेंगे फिर यहां पर एंटर और ये हुक्का है तो यहां लिख देता हूं हुक्का ठीक है एंटर प्रेस किया एंटर प्रेस किया और वैल्यू रखेंगे और यहां पर टैक्सेबल कर देंगे ठीक है तो सपोज कीजिए कि 28% जो है जीएसटी लग रहा है इस पे और सेस टैक्स जो लगेगा वो कितना लगेगा हुक्का पर जो सेस टैक्स लगता है मैक्सिमम बहत्तर परसेंट का सेस टैक्स लगता है ठीक है तो ये हो गया एंटरप्रेस किया एंटरप्रेस किया एंटरप्रेस किया और एंटरप्रेस कर लिया ठीक है अब मान लीजिए क्वांटिटी कितनी है तो ऐसा ऐसा दस हुक्का वाला आइटम है ठीक है और एक की कीमत पड़ रही है आपको सपोज कीजिए चालीस रुपए ठीक है तो ये आ गया चार सौ रुपए का हुक्का अब इस पर टैक्सेस की बात करनी है तो सबसे पहले तो सीजीएसटी लगा लीजिए आप तो ये सीजीएसटी आ गया अब एसजीएसटी लगा लेते हैं तो ये लगा लिया हमने एस जी एस टी ये लाइक यहां से ये लगा लिया एस जी एस टी और यहाँ पे सेस टैक्स लगाएंगे तो ये देखिए सेस टैक्स अपने आप अप्लाई हो जाएगा दो सौ अठासी रुपए सेस टैक्स तो ये हो गया हुक्का वाला आइटम ठीक है अब इसको एक्सेप्ट करा लीजिए कुछ इस तरह से एंट्री ये पास होती है ठीक है तो हुक्का पे क्या लगेगा कितना परसेंट सेस टैक्स लगता है तो मैक्सिमम लगता है 72 परसेंट तो आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी हुक्का पे कितना परसेंट टैक्स लगता है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे शेयर करें thank you for watching this video